Ha, sebab pertama mendatangkan panik, kedua fitnah. Ha, kau ne, kau tidak sedar sedarkah apa yang kau buat tu sebenarnya fitnah? Dalam Islam, fitnah tu dosanya lebih besar daripada membunuh. Okay guys, uh, bertemu kembali di uh, update terbaru Mr. Mat Channel. Channel. Dan uh, untuk kali ini saya ingin react uh, mengenai satu berita yang tular di WhatsApp uh, dikatakan berkait rapat mengenai uh, kanak-kanak yang mengambil booster uh, dos ketiga di Sabah. Uh, namun sebelum itu guys, uh, sebelum kita pergi kepada kita punya reaction, uh, saya mohon semua untuk uh, uh, tekan butang subscribe dan notifikasi button serta berikan likes serta komen mengenai isu ini dan jangan lupa untuk share dan jangan lupa guys untuk uh, tekan uh, Shopee affiliates di bawah deskripsi video ini di mana anda boleh melayari laman Shopee untuk berbelanja secara online ya yeah? Anda boleh pilih pelbagai jenis barangan daripada barangan elektrik sehinggalah barang-barangan uh, berbentuk produk kesihatan, makanan dan sebagainya. Jangan lupa untuk uh, pergi uh, ke Shopee Affiliates di bawah link video ini. Dan seterusnya kita terus kepada reaction ya guys. Uh, saya terima satu WhatsApp ya. So kita terima ada dua message ya, message kita dengar apa dia punya message ni tapi saya tidak mau kasih full lah sebab ini uh, melibatkan nama baik uh, mangsa fitnah itu sendiri. Okey, kita dengar yang awal dulu, yang first saja dulu. Dipaksa bah, bro, dipaksa doktor gila babi di KK memaksa kanak-kanak tingkatan 2. Adik aku tu tingkatan 2 dipaksa ambil vaksin booster tanpa pengetahuan pengetahuan dan persetujuan orang tua adik dia cakap pak aku kena paksa oleh doktor berapa aku nak mau dipaksa juga pak aku pun terkejut nah apa ni macam ni ni kerajaan babi kima macam ni ni last dia kena vaksin tu kan setelah dia kena vaksin tu dia sakit-sakit terus sampailah sekarang jadi apa meninggal nah itu whatsapp pertama ah, kita dengar uh, yang kedua nih Assalamualaikum uh, Sis Nomi Ini badan tergempar ni Jiran saya bah Jiran saya ni <laughs> Dia tidak benarkan Jiran. anak dia uh, Untuk ambil booster Anak dia kena masuk hospital bah Ada masalah paru-paru kan Selepas dos kedua tu Anak dia terus bermasalah paru-paru bah Jadi dia sudah masuk hospital Kemarin dulu tapi masa mau discharge keluar doktor cakap nurse pun cakap doktor suruh ambil booster anak tu tidak mau. dia doktor bilang tunggu mama bapak saya datang dulu oh. baru uh, izin mama bapak saya tapi doktor bilang ini tidak perlu lagi izin mama bapak kau sekarang Wish saya sebagai man. doktor saya yang kena bagi kau ini dos tiga penggalak anak tu cakap sama dia dos tiga penggalak dia punya dia, dia tidak mahu cerita tapi, oh. itu doktor paksa dia Doktor paksa juga jarum juga. Jadi bila dia pulang rumah kemarin kemarin kemarin dulu ke pagi ke dia pulang rumah mama dia saya baru siap bercerita dengan mama dia tadi kapar-kapar sudah anak tu sakit terus macam tidak boleh apa tahan sudah apa sudah tidak boleh sudah tidak macam tidak tahu apa sudah mama dia tanya kenapa kau ni begini begini dia bilang saya dia bilang mak sebelum saya keluar tu doktor ada jarum saya jarum apa bilang mama dia apa jarum apa lagi kau dia bilang saya kena jarum dos tiga dia bilang mak doktor tu bilang dos tiga dos penggalak waduh baru mama dia macam yang mau pecah jantung ni terkejut kenapa dia orang kasih jarum kau tanpa kebenaran saya dia bilang ini doktor yang suruh apa dia mengarut ni dia mau apa ni ini sakit begini ni, kau mesti kena ambil ini dos penggalak ni tidak perlu lagi izin dari mama bapak saya pun saya bercakap dengan mama dia tadi mama dia betul-betul marah tapi mama dia dah tahu macam mana melawan sekarang ni dia bilang Penuhi jadi kalau ada sesiapa di dalam grup ini yang boleh tolong Mama Denny, saya boleh bagi nombor telefon Mama Denny dan tolonglah dia. Memang kesian sangat-sangat. Saya direct terus ni saya bercerita dengan Mama dia tadi baru sejak sejak ni meninggal sudah anak dia mungkin di hospital kan dan sudah. Aduh, ah, astagfirullahalazim. Uh, tolong tolonglah dulu dia macam mana kan? Saya, saya cakap dengan Mama dia sendiri, Mama Apalah dia bilang dia memang lah tidak ada setuju dengan dosis penggalak ni, tapi doktor pergi jarum anaknya. Oh, Allah. Hey. Eh. Nah, tolong-tolong dulu ya. Tolong Orang susah nih betul-betul dia nih. Kesian anak tuh. Tahi lah kau. Oke, okay, saya terpaksa. Aku terpaksa mencarut, guys. Terpaksa aku mencarut. Pasal ah inilah. Ah, hamlau hamlau. Sempudal sempudal. Kalau Diva EE e, dia memang dia akan maki terus nih. Ah, netizen neraka. Ini Kes ini sudah jadi kes polis tau. Ah, yang dua ekor ni, dua ekor yang yang forward message message ni sampai seluruh grup WhatsApp. Saya punya grup WhatsApp ada sampai 3 4 5 grup WhatsApp hantar benda yang sama. Saya cakap sana, tolong aku bilang benda ni kita tidak tahu kesahihan dia. Kita tidak tahu sebab pertama nama orang pun tidak berani kasih. Kedua, dia orang punya ini sumber-sumber pun uh, dengar cerita jiran. Lepas tu sumber konon uh, orang tu mengaku sendiri konon ahli keluarga konon. Apa yang mengarut sampai kalau ahli keluarga kan dia tidak akan sebar begitu cerita lah. Uh, kalau ikut logik akal lah. Uh, ini tidak logik nih? Apa semua ni palsu semua poyo semua ni. Ah, Uh, semua ni propa saja menyusahkan orang sampai Lima jam eh semalam tu berita tu sampai semalam uh, pukul tujuh uh, sampai saya bagi tahu dalam grup itu saya bilang kalau tidak uh, ada kriteria 4WH 1 question yang when where what uh, apa lagi satu tu uh, and how tu kan apa kriteria tu tidak ada di dalam uh, berita tu itu bukan berita sebenar itu hanyalah sebaran berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya dan ianya tidak sepatutnya disebarkan pada awalnya. Jadi tujuan saya buat video ni bukannya saya mau famous ke apa tapi saya rasa geram bila bila dapat ni WhatsApp and then saya terpaksa lagi jelaskan begini and then orang yang membaca tu dalam grup itu ada yang sudah panik. Ha, ini benda panik ni jangan main-main. Ha, sebab kalau tahun 19 bila tu yang ah ha, tahun 2004 selepas tsunami tu kan di Aceh tahun 2005 gempar ah ha, apabila banyak masa tu tiada tiada WhatsApp apa semua ni orang sudah sana sini cerita kuno kuno ada tsunami datang pergi Sabah nah saya sendiri saya dengan keluarga saya kan waktu tu arwah ibu saya bapa saya kan malam itu malam itu kami berkemas-kemas barang naik pergi bukit Ha, naik pergi bukit. Ha, lepas itu kurun-kurun mau datang tsunami, air tsunami. Sekali sampai besok dia tiada juga apa-apa. Yang yang jadi bodohnya ni masyarakat rakyat-rakyat ha, uh, yang tidak tahu apa-apa. Uh, yang diorang ini yang dua ekor ni uh, memang siap lah ini. Uh, memang siap lah ini yang memang kena angkat polis lah ini kena cari. Kurun-kurun jadi keluarga dialah. lah. Kurun-kurun jadi jiran dia lah Taik kucing kau lah ha, Saya uh, Apa ini Kalau berita-berita pasal ni kan Saya cukup pantang sebenarnya Sebab uh, Ada orang sekarang ini Dia tidak Memang ramai yang takut Saya faham Ah, ramai masyarakat di luar tu sedang takut untuk ambil booster. Ada lagi yang siap berseluruh bilang ada dos keempat lah macam-macam. Ha, itu napa lah itu bukan napa lah tapi kira berita palsu lah tapi itu macam kira main-main lah orang bergurau kan. Tapi kalau ada yang sampai percaya, ada yang kalau kita ni sendiri kita faham tapi ada yang di luar sana tu percaya. Eh kita kena ambil dos keempat kan nanti bulan bila? Oh, dia bilang uh, apa ini bulan 4 ni, bulan April. Mentang-mentang lah bulan April tu bulan 4 kan. Jadi kau bilang lah dos keempat tu bulan April. Nak ke macam mana? Tentu ah? dia tidak panjang pikiran, dia percaya saja bulat-bulat yang apa yang dia terima itu. Ah, apa jadi? Akan jadi panik. Ha, jadi lah pula KKM, terpaksa lah pula yang menjelaskan balik tidak ada sebarang uh, ha, kenyataan untuk dos keempat. Ha, lah pula pihak polis cari lagi siapa yang kasih sebar tu berita palsu. Ini guys, saya harap kamu semua boleh faham lah. Ha. Berita palsu ni, dia bukannya apa orang bilang boleh dibuat main-main. Ha, sebab pertama, mendatangkan panik. Kedua, fitnah. Ha, kau kau tidak sedar ke? apa yang kau buat tu sebenarnya fitnah? Dalam Islam, fitnah tu dosanya lebih besar daripada membunuh. Ah, gara-gara inilah so, semua orang panik. Sampai semalam tu sampai 2 3 grup masuk. Uh, ini cerita. Bukan saya mau kasih salah yang tukang yang kasih share itulah tapi dia pun sendiri takut betul. Ah saya faham juga yang share itu. Dia bukannya apa orang bilang percaya bulat-bulat ini benda tapi dia tidak jawab dia ada dia sedang panik dan dia mau jawapan dalam grup itu tapi kita pun dah tahu uh, banyak tu dalam grup tu sampai eh aku pun dah faham lah ini yang tukang sebar ini yang kurang ajar ini dia suka-suka hati dia buat begitu jadi kita ingin bagi message inilah bagi message ini kepada semua orang di luar sana tolonglah uh, lepas ini tolonglah berhenti sebarkan berita palsu macam ini. Ha, ini tidak mendatangkan sebarang faedah pun sama kamu. Ha, sebenarnya menyusahkan semua orang. Terpaksa uh, polis yang yang keluarga mangsa itu terpaksa dia buat laporan. Ha, macam ini dia buat laporan. Ada sudah kenyataan media uh, daripada KKM. KKM buat kenyataan media. Ha, mengenai viral 12 uh, budak 12 tahun kunun-kunun mati disebabkan dos penggalak. Ini uh, apa yang viral ni sebenarnya tidak sahih sebab uh, keluarga uh, mangsa fitnah ini ini al-fatihah lah kepada uh, mangsa fitnah ni kan kesian dia kena fitnah dia sebenarnya sudah sakit lama sudah sakit uh, menurut uh, laporan daripada pihak polis tu kan dan juga kenyataan media daripada KKM Uh, budak yang meninggal tu 12 tahun tu dia sudah sebenarnya sudah sakit awal sudah dia sakit dia meninggal dia tidak ada kaitan pun dengan booster tidak ada kaitan pun dengan booster ha. yang diorang kasih viral viral ni tidak betul semua ha. dia cakap pula begini-begini sebab booster tidak budak tu tidak ambil pun booster di hospital tu Nah, dia sudah lengkap vaksin, yes, dia ambil vaksin, tapi tahun lepas. Walaupun pada mula asalnya kan, diorang cakap main-main. Memang saya percaya nanti kalau uh, polis tangkap diorang ini, diorang akan cakap eh, ini kami main-main saja, kepala otak kau. Hanjing. <laughs> betul. Semua orang panik gara-gara ini. Jadi guys, saya mohonlah uh, kerjasama kamu orang ya. Kamu orang agar tolong hentikan berita palsu ini Ah, tolong cek sebelum apabila kita menerima ah, berita-berita uh, macam ini yang tidak ada asas iaitu uh, macam siapa dari mana uh, apa dan mengapa perkara itu berlaku uh, benda-benda soalan-soalan ini tidak terjawab kita jangan kita mudah percayalah uh, kita jangan mudah percaya dengan berita-berita palsu okey So itu saja saya boleh react untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan uh, saya harap kamu semua uh, sentiasa sihat walafiat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan harapnya uh, kita semua uh, dapat mengakhiri uh, pandemik uh, pandemik COVID-19.